gibt es wunderschöne Wanderwege, Hundewiesen, einen Tierpark, Weiher für Enten und sonstige Wasservögel. an FC fence, which is it. sehen links den Tierpark. Hier gibt es so Kinderspielplätze, alles Mögliche, mitten in Köln im Wald. Mädchen, vier Pavillons. Sie merken, ich mache in den Stadtwald so richtig Machthaft.